borasan desam ko'nglini oldim shul on shoshar bolamga deb borim berdim soydik shoshar oq sochlaring o'pib pinhon tutgan o'sha bir rimolcha bo'lolmadim senga onam bir rimolcha bo'lolmadim senga onam oq sochlaring o'pib pinhon tutgan o'sha bir ro'molcha bo'lolmadim senga onam bir ro'molcha bo'lolmadim senga onam sarxush keldim so'zing olmay diling g'ashlab xizmatingga yilga tutib uyga boshlab bir ro'molcha bo'lolmadim senga onam bir ro'molcha bo'lolmadim senga onam onajonim menga xizmat bormi ayt deb bir savolcha qildim senga onam bir savolcha olmadim senga onam rahmat demay keldim nonu oshingni yeb qancha mehnat qancha sabr boshing egib onajonim menga xizmat bormi ayt deb bir savolcha bo'lolmadim senga onam bir savolcha bo'lolmadim senga onam onajonim menga xizmat bormi ayt deb bir savolcha bo'la olmadim senga onam bir savolcha bo'la olmadim senga onam